жатырмын телефоным жырлайды көтерген жоқпын азанғы сегіз қай жерде жатсыз қордай ол кезде дубайда жаттым концерттен кейін ғой үйінде жаттым сонымен төрт бесінші звондағанда көтердім көтерсем жаңағы бірден жылаған дауыс естілді құлағыма әлем жоқ алла разы болсын алла разы болсын сосын мен айттым тыныштық па бір нәрсе болып қалды ма дедім құрбым билет алып қойған екен кеше күйеуі екеуіне концертке сіздердің сонымен күйеуі бармай қалды да мен алып кеттім дейді да а мен сіздерді танымайды екенмін дейді мен бірінші рет келіп тұрмын дейді дейді иә барайық деген соң спектакль деген соң бардық дейді көрініс болады деген бардық жетімдерден көрініс болды осындай осындай болды со мен тоқсан төртінші жылы алматыға келіп қателікпен балалы болып қалдым дейді да босандым да босанған бойда баламды жетімдер үйіне өткізіп тастадым дейді детдомға содан хабарласқан жоқпын дейді көзім жұмды кеттім дейді үш төрт күн бір апта жыладым бірақ жұмыс істедім бүйттім үйреніп кеттім дейді содан сіздердің концерттеріңе барғаннан кейін есіме түсті дейді балам бар екені міне қазір иә детдомның алдына келіп отырмын баламмен кездесуге дейді да баласын танымайды да шығар енді қандай соны ана кәдімгі өзім кезінде апарған документім бәрін бар ғой дейді көрсеттім дейді осы балам мен қазір шығады күтіңіз деп айтыр мен күтіп отырмын дейді да ал енді қараңыз да ол адамның жүрегіне қалай жетті да ол ол тас жүрек деген жүрек деген қатып қалады ғой ондай нәрсе иә. естімегеннен кейін соны көріп мысалы жақта мен де кішкене өзім біртүрлі болып қалдым алла разы болсын енді бірге болыңыз деп сондай нәрселер бар да